Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Հերթական արշավային օրը մեզ կտանի Տավոշի մարզ։ Այնտեղ է գտնվում Միշնադարյան հաճարտրապետական արժեքավոր շարժաններից մեկը՝ Գիրանց վանքը։ Ճանապարհը լինելու շատ հետաքրքիր, առուստ տպավորիչ պայերով։ Մնացեք մեզ հետ տեսնելու հայոց լեռնաշխարի անզուգական գեղեցկությունը։ Բնության օշարձան Չինարի։ Սոսին, որը միաժամանակ հայտնի է Չինարի անունով, ամենախոշոր եւ ամենահին ծառատեսակն է։ Ունի մեծ վրանաձև սաղարդ, ապրում է մինչև 1000 տարի։ Այսպիսի մի ծառ կա Տավոշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի դեպի Ծաղկավան համայն գնացող ճանապարհի աշկողմում։ Անիշելի ժամանակներից մեզ հասած այս ծառը մի կենթանի ուշարձան է, որը 1000 տարուց ավելի տարիք ունի։ Ծառը բնից դուրս են գալիս 13 ամուր ճյուղեր, դառնալով առանձին ծառեր, խորհրդանշում են Հիսուսին եւ նրա 12 աշակերտներին։ Բարձրությունը 40 մետր է, իսկ հաստությունը 14։ Ծառի մեջ տնակի մեծությամբ փչակ է գոյացել, որտեղ կարող են բաց սպարվել մինչև 15 մարդ։ Ծառի տակից բխում է սառնորակ աղբյուր։ Ըստ պատմական աղբյուրների, Աշոտ երկաթը ճակատամարտ է տալիս երկիներ խոշած քոչվոր ցեղերի դեմ եւ հաղթում։ Զորքին հաղթանակի կապակցությամբ հանգիստ է տալիս բլրից Դորոտի աղբյուրի մոտ եւ ի պատիվ հաղթանակի տնկում է ծառ Սոսին։ Եվ դեռ այն ժամանակներից այս ծառը դառնում է իրական սրբատեղի։ ոչ եք ասում, բայց սիզն է սի։ Իսկական այս իսկական սիզն։ Նոյեմբերյան ես էլ։ Գիրանց գյուղի։ Thank you. Գիրազվան գնացող ճանապարհը հարուստ է բազմաթիվ հոգևոր եւ աշխարհիկին շինություններով։ Բանկեր, հյուրատներ, կամուրջ։ Այս տարածքը մի մեծ պատմական թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Նկարագրել իրական էմոցիաները շատ դժվար է։ Ընդամենը պետք է գալ է սեփական աչքերով տեսնել հայոց լեռնաշխարի այս հրաշքանկյունը։ այ արմատից արմատից ինչ է ծառա դառնդ է։ հա։ Ոնց որ առանց արմատի ծառա լինի։ Ալխոտ գյուղից սկսվում է մեր հրաշալի քայլարշավը դեպի Իրանց վանք։ Հարհան գետի վրա տեսնում ենք 12-ից 13-րդ դարերում կառուցված լայնատրիճք միակամար քարե տպավորիչ կամուրջը, որը հայտնի է սրանոցի կամուրջ անունով։ Կամրջի աչակողմյան հատվածում մինչև օրերս պահպանվել են բնակավայրի ավերակներ։ Այնուհետև քայլարշավը շարունակում ենք դեպի Աղյուսաշեն Իրանց վանք, 13-րդ դար, որը Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր քաղաքեդնական կենտրոններից էր եւ առանձնանում է իր յուրահատուկ ճարտարապետությամբ։ Քայլաշավն ամբողջությամբ անցնում է գեղատեսիլ անտառների միջով, հնարավորություն տալով բացահայտել Տավուշի հրաշք անտառներն ու նշված հուշարձանների ճարտարապետական առանձնահատկությունները։ 22 կիլոմետր է Քայլաշավը ընդհանուր։ Sincar? Yapırsak ki lezzetli topuk ile mi? Topuk ki tara. Eşi iş tara. Kaç tane var bana öyle? Kaç tane? Kaç tane kasım? Fındık mı? ցուցումները տված է ոնց իրանց ուղիղ, բայց դեսնուտն ու վերդքարը մեկը Samsung։ Գրեի վանքերն էլ արդեն սա դա արդեն այնտեղ ճանապարհ։ Եկի վնասվել է ինֆորմացիոն տախտակները այս վանքերի մասին։ Հուսով եմ կտենան ու կվերանորոգեն ինձ ինֆորմացիոն ցուցակները։ આવશો ને હમણાં પછી કરી દેવી Հյուրայից 1-2 կիլոմետր Կիրանց վանքի, ճանապարհն էլ թեքվում է։ էսի բանի քարտուճը մատիրալով Երևի քարտուճը ինչ-որ մատիրալով, բայց քարտուճը մատիրալով։ Հետաքրքիր ձևով են սարքել, բայց մի շնչին շնիթով աղբծրած։ Էսի դե կարա գիտես ինչ են, որ ձվով բանով։ Սա երևի ձվով բանով արած։ հա, Գիրանց վանքը հայ առաքելական եկեղեցու վանքային համալիր է։ Գտնվում է Տավաշի մարզի Գիրանց գյուղից 12 կիլոմետր արևմուտք։ Գիրանց ջուրվտակ է ձախապին ընկած հարթավայրում։ հետաքրքիր կառույց է։ Տեսնենք շատ առումները ոչ նման է հայկական եկեղեցիներին։ Մեր չարաբաստիկ կողողը մեր ժողովրդի էս ավելոր գրվածքներ է հիմա։ Գիտեմ, ուղեղով են մտածի արած եմ։ Այլազգի բան չէ գիտես։ Չէ, տարբեր են, բայց էսի սուրբ տեղա չի կարելի։ այդ սովորասը փա պատկրա, որի վրա դուք ես գվասնին անաց։ Մեր օրյա, չգիտեմ, գրողներն են, հա՞։ հենց են հասան դեկերը։ Այդ իդի առավել քան անհասկանալի է։ Մարդ եղեք, մարդիկ, դի չեք նա։ Գլխավոր եկեղեցին ունի քառանկյուն հատակագիծ։ Արևելյան կողմ կիսաշրջան աբսիդով եւ մեկական ամանդատներով։ Արտաքին եւ ներքին ճարտարապետության մեջ իշխում է ուղղաձիգ համաչափությունները։ Պատերը ներսից զբաղված են կրաշաղախով, որոնց վրա պահպանվել են հոյակավոր բնանկարներ, վրացատար եւ հունատար մակագրություններով։ Ցուցատախտակներ եղել են, բայց երևի անդրևից մաքրվել է սա, բան չի երևում այդ գրվածքների վրա։ Այս հրաշքոքի որ կոթողը կառուցվել է 13-րդ դարում եւ բաղկացած է Այուսաշեն 3 եկեղեցուց սրագավիթից, սեղանատնից, բնակելի և տնտեսական շենքերից, կամարակապ մեզ դարպասով պարսպից։ Վանքը շրջապատող պարսպից մնացել են միայն ավերակներ։ Վանքի ստեղծման ժամանակ այստեղ բնակվել են քաղաքականություն ընդունած հայերը։ Հիմա հայկական են, ասես քեզ թե ինչ որ այլ ազգի նախշի զարդեր են։ Հայկական են։ Ինքն հա։ արտաքին մշակույթների ազատություն չկա։ Չէ։ Սնախշի։ Եկեղեցին պետքա որ պահպանված լինեին վրացերեն եւ հունարեն արձանագրություններ, որը կխոսար որ եկեղեցին իրանց վանքը պատկանել է հայ քաղաքի դոնականներին։ Եկեղեցիների հետ, հա, ցանկին։ Պահպանվել է մի ավանդություն կապված իրանց վանքի հետ, անվան ցակումնաբանությունը, Եկեղեցիներ կառուցող վարպետը ունենում է մի ընդունակ աշակերտ, որը միշտ ցանկանում է ինքն իրենով կառուցել մի եկեղեցի կամ վանք։ Առանձնանալով վարպետից կառուցում է վանք, կանչելով վարպետի փորձում է գնահատական ստանալ։ Վարպետը շատ է նախանձում տեսնելով շքեղ վանքը, փորձում է մի թերություն գտնել։ Ուշադիր նայելով, սակայն ոչ մի թերություն չգտնելով, մատով սեղմում է քարի եւ գիրի արանքը, եւ ասում է, որ Կիրը անց է կացրել պատի միջով։ Այստեղից էլ գալիս է վանքի անվանումը։ Կիրանց Կիրանց այսինքն։ Հետաքրքիր է շատ վանք։ Հետաքրքիր է։ Կիրանց վանքը հիմա Դե շատ բան չի մնացել, բայց արտաքին տեսքը ինքը արտաքին տեսքն է, 4 պատն է պահպանվել։ Դե ինքը արտաքին տեսքը որպես այդպեսին մեր հայկական գեղեցիների նման չի։ Ա կարևոր կողմը։ Կարկեդոնականը հայտի հետաքրքիր է, դա միգուցե դա էլ է խորհրդնունես է, որ երևի այստեղ նկատում ենք պարսկական կամարին, դե։ պարսկական կամարին բնորոշ ինչ որ առանձնահատկություն, որովհետև սա հիմնականում երբ որ վերևը ինչ որ սրածայր հատված կա, դա կոչվում է պարսկական կամար։ այստեղ ինչ-որ շինություններ են եղել, բայց քանդվել են ցավոք սրտի։ այնտեղը կանգնած։ Լասամ։ Հասանին մոտիկ։ Ողջույն, ոչքան կանում ենք անեն։ Սաղիս կենաց սրեք ջան։ Բոլորս գնանք։ Անուշ, այսօր Անուշ, այսօր մեր հավաքատեղի հերթապաների կենացը ամեն առաջինն է։ Եթե իրանք չունեին, մենք հելնողը չէինք։ Դեր խաթը դելա։ Հայաստան նորմալ է սա, ծավոտ անեմ։ Մեկ էլ այն տղեկի ովքեր հիմա համառորեն հելան։ Առանց տենալու, առանց հա։ հասկանալու էին գնում, բայց հելան։ Հասան հացան գտում այդ գարեբանը գնում են գար նորիշն է։ Չէ, չէ, չէ։ <laughs> Արթուրը, մեր Արթուր ախոր անմահական փիթի։ Եկեք այս բաժակով խմենք մեր այս այսօրվա սիրուն, օրվա սիրուն եւ համով ճաշատեսակի պատրաստողների կենացը։ Արտուրի կենացը, բոլորիս կենացը։ Արտուրի գլխավորությամբ Էդգարի, Լևոնի, Գարի Լևոնի, Գարի, ընդամենը կրակ են վառը։ Մթության պայմանները նորից հետ ենք վերադառնում։ Արդեն դարձել է սովորույթ արշավներից է դրա դառնալ մթին։ Եկեք դե լինենք մեր հոգևոր եւ պատամշակութային հարստությանը։ Եվ միշտ հավատարիմ հայ հողին։ 21-ին 15 պակաս հասանք մեքենաներին։ Հիմա պետք է ուղևորվենք։ Ինչ կնշանենք։